हर कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम Krishna Hare कृष्ण कृष्ण कृष्णः हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ರಾಮ not fair. कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे আমরা हर राम Hare कृष्ण कृष्ण रामा कृष्ण कृष्ण कृष्ण